Då ska vi fortsätta titta på krafter och Newton och nu ska vi titta på Newtons andra lag. Newtons andra lag kallas även för kraftlagen. Och vad innebär den? Jo, om den resulterande kraften FR på ett föremål med massan M inte är noll så kommer föremålet att accelerera med accelerationen A. Det är lite grann tänk, tänk det med att du går i matvaruaffären och styr en kundvagn. Att starta och stoppa den är ju beroende på hur mycket du har lastat i desto mer kraft behöver du använda. Och svänga också, är den full så är det viss tröghet att svänga. Du behöver mycket kraft för att starta en, en kund om man är full med mjölk och fil och sådana saker. Så att då måste du ha tillföra mer kraft. Och formeln ser ut så här. Den resulterande kraften är lika med massa gånger acceleration. Så det innebär att den resulterande kraften är noll. Då har vi ingen acceleration. Och så tvärtom kan man tänka. Är det något föremål som acceleration, då måste den påverkas av en kraft som skapar den här accelerationen. Exempelvis var en mopedåkare här. Den accelererar från 0 till 45 km i timmen på 8,5 sekund. Föraren och mopeden väger tillsammans 172 kilo. Hur stor är kraften framåt om den är konstant och, och luftmotståndet kan försummas? Att kraften är konstant betyder att FR är konstant. Det innebär ju också att accelerationen är konstant. Vi får en konstant acceleration. Då kan vi ta reda på vad den är först då. A, accelerationen är lika med skillnaden i hastighet delat skillnaden i tid Skillnaden i hastighet 0 till 45 km i timmen. Då gör vi om det till meter per sekund. Så därför har vi 45 delat till 3,6. För det får vi meter per sekund. Och så delar vi med tiden som är 8,5 sekund. Och då får vi en acceleration på 1,47 meter per sekund i kvadrat. Okej okay då. Då tittar vi på kraftekvationen och den säger att kraft är lika med massan gånger acceleration. Massan har vi, den är 172 och accelerationen är 1,47. Då sätter vi in de här värdena då. Och räknar vi in det så får vi 253 Newton eller med tanke på värdesiffror så svarar vi med 0,25 kilonewton.